फुटपाथ पर अस्पताल सड़क पर पार्किंग अरे नहीं सर इसे अतिक्रमण नहीं कहिए ये तो डॉक्टरों का संवैधानिक अधिकार है हम बात कर रहे हैं अस्पतालों की मंडी यानी बरेली की यहाँ नगर निगम पीडब्ल्यूडी और ट्रैफिक पुलिस अस्पतालों से पंगा लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाती आपने देखा ही है कि उमेश गौतम के मेयर बनते ही पूरी ताकत और जोर शोर के साथ कई बार अतिक्रमण अभियान चलाए गए गरीब फड़ खोखे वालों के बच्चों के पेट पर खुलकर लात मारी गई लेकिन अस्पतालों के पक्के अतिक्रमणों को सामने आते ही निगम का जेसीबी नामक हाथी सूंड दबाकर भाग खड़ा होता है इसी तरह गुजरे साल ट्रैफिक पुलिस ने भी कचहरी के आसपास सड़क पर खड़े वाहनों को उठाना शुरू किया आज भी अस्पतालों के सामने की जाने वाली पार्किंग से लगे रहने वाले जाम को देखकर ट्रैफिक पुलिस खुशी से झूमती है जो तस्वीरें आपके सामने हैं ये मिनी बाईपास के नवोदय अस्पताल की हैं। आम आदमी से लेकर डीएम तक सब जानते हैं कि इस अस्पताल ने फुटपाथ पर रोलिंग बनाकर पूरा कब्जा जमा रखा है और मरीजों के वाहन खड़े करने के लिए सरकारी सड़क को ही पार्किंग बना दिया है सत्ताधारी विधायकों और मंत्री से अच्छा तालमेल होने का इतना फायदा तो बनता है उधर आईएमए के दबाव में प्रशासन भी चुप रहने पर मजबूर है बरेली से स्मार्ट न्यूज इंडिया के लिए अतीक अंसारी की रिपोर्ट